привет! Вы в гостях у Аси и Лёли. Сегодня у нас в гостях Вики. Здравствуйте! И мы снимаем видео «Вызов принят». В этой тарелочке у нас написаны номера, которые мы будем звонить. А в этой тарелочке написаны э, как бы... Э, те... Фразы, которые мы будем говорить по номерам. Угу. И мы приступим. Кто первый? Будешь ты. Давай. У меня попался номер 068 350 78 90. И нужно выбрать еще фразу. Да, еще фразу надо выбрать. Так. Я тут у вас платье купила на прокат, хочу вернуть обратно. Сейчас мы набираем номер 068. И звонок. Звонок идет. Будь ласка, перевірте його ще раз та зателефонуйте. Прислідують нас. Значит, сейчас еще раз попробуем. 068 350 78 90. Дійсно, будь ласка, перевірте його ще. Значит, Вика мне должна задать какое-нибудь задание и номер. пишешь 0,98, 654, 54, 3, 2, 1. Еще один, одна цифра должна. 4. Как ну, почему не надо говорить? Э, нужно сказать, э, привет, Наташа, ты должна дать мне 100 долларов, мне очень нужно. Трубку не берет. Давай новый номер. Так. На 98. 98. 55. 55. 65. 65. 153. Так что надо говорить, привет, Наташа, дашь мне 100 долларов, а что у меня? Еще раз, вот это скажешь. Так а что мне надо говорить? Ну тогда скажи. Здравствуйте. э, а- Не, а что мне надо говорить предыдущий, привет, Наташа? Что мне там надо говорить? Привет, Наташа. Мне очень нужно 100 долларов. Очень-очень. Зачем? Не знаю. Ну так ты звонишь? Да, я этот, поняла суть. Цей номер не є дійсним. Будь ласка, перевірте. Блин. Давай уже следующее. Ты теперь тяни. Теперь я. А если мне У нас не выдают получилось. такую? Так. Нам не получилось набрать номер. Почему-то все там номера не действующие. Да. И фраза такая. Привет, Ульяна. Может э, сказать, э, можешь сказать, сколько ты сожрала моих конфет? <laughs> Как-то. Сейчас набираешь номер. Привет, Ульяна. Ты такая же птичка, что все сожрала мои конфеты. Теперь я сижу обиженная. Да. <laughs> ноль четыре семь пять <laughs> Давай, давай, И говори фразу обычную, которую надо. Какую надо говорить? Ты звонишь Гьяне? Нет, ну Гьяне вообще никому. Я не знаю, кто это. Аленушка. Алло, э, привет, Ульяна. Можешь сказать... Привет, Ильяна, Можешь? э, можешь сказать, сколько <laughs> ты назвала моих конфет? Отключила. Да. Давай следующий, теперь я тяну. Вот номер. 80 по математике. Кому звонить настоящей бабушке или незнакомому? Будет звонить незнакомому. Да. Девяносто восемь 98, 5, 6, 2, 42, 32. Где твой? Страшно. тягую номер, тягую фразу. Можно Соня? Она мне 100 э, рублей должна. Так. Давай, 099, 356, 82, 42. Звонок. Диктуем. I'm gonna try. Соня, она мне 100, э, тысячу рублей должна. Тысячу. Не знаю. Алло. Давай теперь я. Ничего себе. Какой-то дядя ответил Кем кто там был? Это было Это сначала дедушка ответил какой-то, а потом этот дедушка дал трубку какому-то дяде. Я перемешаю, тут что-то там было. Короче, я беру вот такой номер и... Вот такую фразу. Так, можно заказать у вас пиццу? Такая маленькая фраза. фраза. И что же, кто на нее ответит? новое. Э, номер 098 653 365 32. Тут только три. Да. Все, звони. И говори ту же самую фразу. Нет. Давай еще один номер. 65. Ой, 065. Нет такого. 068, 456, 789, 100... Тут только одна цифра. Ну, один. Давай новый номер. Еще один? Да, ну ты слышалась сама. номерок и, и фраза. Миша, выходи, я тебя жду под подъездом. Ну, прикольно. Миша, не Маша, а Миша. Твой Миша. парень. Что? Да. <laughs> Не по-настоящему ты это все. Номер 068 037 0476. 0476. заходи, я тебя жду под подъездом. Это, это Маша. не можно я тебе поговорю? Мне очень хочется. Да. Это практически мой номер. Да, практически. Алло, алло, Миша, выходи. Миша? Это по адресу, Какой адрес, Миша? Это ж ты. По адресу, наверное, бабушка. Твоя? Нет, не знаю, чья. Где? Голос такой был? Да, вы не по адресу. Да, да, да, да, да, да, да. Теперь я. я. Ты берешь номер. И какой... Номер. Фраза. Фраза. Фраза у меня... Вы у меня заказали вчера телефон. Я бы хотела вам его ну, я поняла, о чем. Я хотела бы его вам отдать. Так, Лера лучше забыли. Телефон, так наш придет сейчас по телефону говорить. Тогда будет фигня якась. Лера лучше не телефон. Ну, давай, ну другой телефон, же, это по ее с телефона. А не, она же разговаривает по ее телефону, а я буду говорить, что она ее с телефон потеряла. Давай другой. Нет, не потеряла, да, а да, да, вы да. хотели у меня купить телефон. Давай. Купи телефон, Настя. Э, купи телефон. Там не надо сходить. тоже заказывала вчера телефон. Когда вы его привезете мне? Алло. Я телефон Привет, у вас вчера заказывала. Когда вы его привезете? да, три. Первый здесь, номерок. Здесь должно быть два. Вот. Да, да. Э, да. Ну что, номерок и моя фраза. Здрасте, я у вас за... Давай я, но ну ты не меня Здрасте, я у вас заказала камеру. И хочу ее вернуть. Угу, да. Так девяносто девять три шесть два э, сорок пять тридцать пять. Да. Звон. Я вас заказала эти камеры, хочу ее вернуть. знаете, я у вас заказала камеру и хочу ее вернуть. А, ну э, ам, э, ам, это вообще-то очень много, я не могу ее купить. Мы только же ее вообще-то купили и хотим вернуть, это вы нам должны деньги. сегодня юрист на 14.20? Не поняла. Ну, типа, ты звонишь, говоришь, здравствуй, э, Александр Витальевич, сегодня у вас юрист на э, там 14.20. А что это вообще значит? Ну, как бы, знаешь, как секретарша говорят. -а. кажется, наверное, не хочет. Не хочет глядеть Ну вот и все. Вот на этом наша программа и закончилась. Если любишь наш канал, подпишись и лайк поставь. Да.